我是二零年代，在二零一二年以后，由于中国房地产业的蓬勃发展，房地产成为中国的支柱产业之一。中国的劳动力成本和生产要素成本的逐年攀升，导致了中国的外资外流，流入到东南亚一些国家，尤其是越南。根据估算呢，中国生产企业平均有工资有十年前的每小时二美元。 上升上升到每小时四美元，已经翻了一倍。当然，这也是中国人民理所应当的。而越南呢，现在是生产工资呢，就是说企业的生产工资平均是每小时一美元到一点四美元。与此同时呢，中国各大城市如上海的公园用地就高达了每平方米一百八十美元，这比东南亚任何一个国家都要高。 目前呢，越南生产用地呢，平均是每平方米一百到一百四十美元。那这样子呢，就导致了中国嗯的一些外商外资把那个资金呢投入到越南，这样呢可以降低生产成本。那相比越南有哪些明显的优势呢？第一。 因为越南呢与中国接壤，与中国的距离比较相近，并且陆地上也有也有那个陆路相通嘛。再就是海上运输十分便利，有非常狭长的海岸线，并且世界上百分之四十的货物都要通过马六甲海峡，哎，然后通过这里分散到世界各地。 制作一个生产运输成本来说，有非常大的优势。那如果外资不在中国设厂了，那越南是一个非常、一个非常、一个不错的替代国家。第二个原因呢，就是近年来越南已也不跟随着前苏联那个国家屁股后面乱转了，也不是以前那个谁也看不起的封闭小国了。 通过越南呢，通过加入那个 w w t o 以及一系列的自由贸易协定，越南已经越来越融入到当今的国际社会中。第三个因素呢，就是别看这个越南这个国家非常小，但是它却拥有一亿的人口，这一亿人口相对中国来说十四亿人口的不算什么，但也是一个不可忽视的消费市场。 并且呢，越南的中产阶级也在迅速的崛起。最后一点就是，越南最近进行了政治经济体制改革，这是最重要的一点。如果这一点做不好，越南的一切努力将会白费。一个透明的、法治的、公平的市场经济和经商环境，更让外资放心。没有哪一个傻瓜他会把钱投资到像朝鲜、古巴。 伊朗这些国家去，因为到时候你投资了，不光打水漂，连命都有可能搭进去，是不是？如今呢，越南从我们眼中摇身一变，从一个落后战火纷飞的小渔村，逐渐变成一个依靠副业和基础加工工业的游览胜地和出口大国。更有人呢说，以后的越南。 将成为东方的夏威夷，甚至呢还有很多学校开通了越南语，因为要给越南人做生意，所以呢语越南的这个语言呢肯定要学的，所以很多那个语言培训学校也开通了那个越南语。在这个今年呢，二零二零年，受这个疫情和中美贸易战摩擦的影响。 世界经济比较萎靡，越南经济呢却意外的一枝独秀。除了我国经济出现继续出现比较强劲的发展势头以外，今年越南的第二季度 GDP 增长了，同比增长百分之零点三，成为东南亚这些各国中表现最好的国家之一。与此同时呢，越南经济。 今年的经济预计增长百分之五点三，有望成为亚太地区经济增长最快的最快的国家之一。国家。通过这些描述呢，越南呢发展它已经势不可挡了。如果你想去越南发展的话，你准备好了没有？最后呢，咱们希望呃，中国也是越来越强大，人民越来越幸福。 好了，谢谢大家。